através de Tip Vaz, Ana, uma brasileira inteligente e muito conversadeira. Ela faz um trabalho desconcertante na rua. Eu adoro ler carta de gente morta. Cara, essa mulher aparece em algumas cartas do ponto em comum, Ana, a brasileira Ana. Eles não falam. É por isso que você vai viajar? Eu vou fazer isso porque eu acho que essas mulheres estão sendo esquecidas, vão ser esquecidas, uhum. porque eu acho que é tempo da gente falar delas. Em plena ditadura, né? Incrível ter feito isso em plena ditadura. E se ela simplesmente não só desistiu? Pode ser que ela tenha tido que desistir. Também, se for isso, é essa história que a gente vai contar. Ana era una muchacha muy linda, muy abierta, con una cabeza muy libre. Una chica negra, brasilera y muy talentosa todo el tiempo estuvo queriendo trascender las reglas, extrapolar los límites, romper fronteras. Todos estos artistas como Frida Kahlo, Lola Álvarez Bravo, como María Izquierdo, etc. traen como la revolución en las sangres. Eu acho que o medo faz parte das nossas vidas, né? Imagina uma mulher preta viajando por aí. Imagina a Ana nos anos 70. Se para mim já foi horrível, imagina para ela. Deve ter sido muito pior. había llegado a México muy afectada por lo que le había sucedido en Argentina. Yo creo que ella sufrió muchos golpes duros en su vida. Esas son las personas que más sufren, creo yo, ¿no? Te recuerdo, Amanda. Y mi trabajo, yo traigo mi cuerpo, todo lo que él soporta. La opresión del régimen dictatorial es una constante para el cuerpo negro, el cuerpo de una mujer negra, de una mujer negra brasileña. De vuelta al trabajo. Onde é que será que ela passou os últimos dias da vida dela? Uma prisão? Na clandestinidade? É. Um manicômio. manicômio. Cinco minutos. Você acha que ela está viva? Te hacen